مبینه ګوره دغه د هلمند جګړه کې تاسو لاس راوړنه ما ته راوخه یاست یا ګوره د هلمند جګړه پرېګ د هلمند جګړه و د جګړې قومندانان درته وې دلته مونږ موضوع په لایف د هلمند جګړې مشر خو زه نه یم ولالا جانه نه زه نظامی قومندان یم نه زه کوم طالب یم ودرېږه مراسمو کې تا کوم خبرې کړې وې ګوره مبینه خبرې ته بغوږ نیسو خبرې ته غوږ شه زه نه د جګړې قومندان یم نه طالب یم نه طالبانو سره کوم خواخوږي البته او ملګرتیا خوښیږي مې د طالب نه یم ورور شته ماته د المان جګړه ورشه د المان جګړه د طالبانو له نظامی خلکو نه پوښتنه وکړه دلته زه راغلم دغه مو چړې په لایب کې راخستې چړې دې راخستې په لایب کې زه تاسو حلالوم زه تاسو داسې کوم زه داسې کوم تاسو کوم د چاړه ته ما ته صرف د اسلام احکام راوخیا د اسلام احکام ما ته راوخیا څو احکام څو دي کوم کوم دي ما ته تعریف کا او ته دا اوسنۍ جهاد ما ته تعریف کا جهاد ګوره موږ د جهاد مخالف نه یو الحمدلله موږ مسلمانان یو هغه زوی مړ نو بیا ولې ولې بیا ته ولسمشر نه چې هغه څوک چې اذان څه هغه ولسمشر د خود په اسلام پوهه په کار چې مذاکراتي ټیم کې هم ته وای ولسمشر هم ته وای ظالم او فیلسوف دي اسلام احکام هم درته معلوم دي هر څه فقه جعفری هم درته معلوم دي قاری محترم قاری سید سره څو خبرې کوم او بس خو ته اوس قاری صاحب نشته قاری صاحب چې راشي استودیو قاری صاحب ته خالی کړه میر آغا صاحب هغه ویډیو ما ترولې ګوره زه تاسو خبره کوم ما خبره جواب راکړ ما سوال جواب راکړ اسلام حکمونه ما ته راوخه درېګا دلته ما د دې لپاره نه راوسته چې ته په ما سوالونه وکې او زه تا ته جواب درکم دا د لایف سټډیو دا څه د تا نه ده دا د ما ده دلته کوربه زه یم زه به تا نه سوال کوم دا تا ته چا ویل چې ته ما ته سوال وکړه زه به د اسلام په احکامو تا سره درې ساعته دلته تېروم دا اوس دې ویني سمالاکه د کلمه لاس دی د کلمې فرایز دی ولا کس دی تر اجګه ماته د اسلام د احکام خبره کې ورسه د اسلام احکام د شلنګا ته وکه ورسه بایسکل سا سالې ته ورکه ورسه د نور لم تعلم دا تا علم ز بجو دا تا علم د ما بجوب کې دا نو چې په جوب کې د دانه خو ورسه کنه هر کې ولې نه کې نه تغوی ته دین زده کا د اسلام احکام ورته ماته دا ماته نظام په دې طریقه باندې به تاسو سره کوم راولي په دې طریقه به شرعي نظام راولي زه درته وایم د ما موضوع باندې ته ولې خبرې نه کوې ځان ولې کاږې د قندارې خبره ځان مه کاږه میدان ته راځه د کابل ادارې مشران باید د اسلام اسلام له دیني مسایلو نه خبره سړی ده هغه اشرف څوک له دیني نه ولې دا اسلامي نه خبره سړی ده په اسلام نه پوهېږي په نه پوهیږي په دې باندې یو دوه کلن ماشوم پوهیږي کنه چې اذان څڅول کیږي که اذان قرات کیږي لوستل کیږي الله اکبر الله اکبر دا خبره چې غلطه سو کله دا خبره غلطه شو صحیح شو دا غلطه شو دا یو غلطي صحیح ده زمانم هغه ویل چې اذان د ماشوم په غوږ کې اذان ویل کیږي دا تنه څه سوال شو دا چې سړی مړ سو دلته د اذان بیا څه کوي دلته اذان څه کوي حالت خو اذان نه کوي دوی به دا سوچ والی چې جنازې ته به اذان کوي ښه دا به سو دا, دا اسلام د سوچونو دین د دلته به سوچونه کې او ما نه بیا د اسلام پنځه بناوې پوښتنه کې تاسو د خالد خبره بل خبره تا خلک قتل کړي دي تا خلک تا خلک بې ګناه وزلي دي هغه به دا یوه خبر کړي وروره دغه چې دا وژل کیږي دا څوک وژني دا په هلمند په قندار په زابل ودونه بمباریږي دا څوک وژني دا دا دا دا ولسمشر څوک هغوی مو دفاع نه کوو د هغوی مو دفاع نه کوو چې دا بمباري کوي دا ړندې بمباري او دا شپني عملیات کوي خو ته وایې چې شړونګا خبره غلطه کړې څوک یې وژلي نه دي دا په لکونو خلک د ده په قومنده کې دا چې وژل کېږي دا یې ولسمشر ده ولې د دې ذمهوار څوک ده صدام په څه شي باندې اعدام سو قذافي ولې هغسې حالت سره مخ شو دا ولسمشر د جنگ قومنده سره علا قومندان څوک ده دا اوسنی جنگ لامل څوک ده لامل یې په جای پرېږده، لامل یې دغسې بې ضمیره، بې دینه، سیکولر خلک دي چې دلته راغلي، له اروپا نه څلوېښت کاله یې هلته ډمې ګډولې، لور یې تر اوسه پرتوګ نه لري، دلته نن ولسمشر شوی ده، لامل د جنګ دغه خلک ده، دا یو اسلامي ملک ده، دلته باید علما برسر اقتدار وي، دلته هغه څوک چې په دین باندې پوهېږي، کم از کم انتبلا خو یې زده، له ده نه خو کرزی ډېر ښه و. نو کرزی هم تاسو کاپیر کو نجیب هم تاسو کاپیر دا وای چې دا پاپ صاحب دی ولسمشر سی پاپ صاحب دی بیا هم نه پرېږدو د کفارو تر څنګ ولاړي زه دا درته وایم چې دغه ولې ته وایې یوه غلطي د قلي اردو د قوماندان جنازه یې کوله صحیح شو جنازه وشوله امام دعا کوي د دویم راوند بیا نیات تړه د خیله دام انتخابات دي حضرت علي ته نواسای خدا ویل په داسې یو ملک کې چې فقه حنفي نوي فیصده د هغه فالور دي فقه حنفي وایي فقه حنفي باندې ودرېږه ته مانه سوال مه کوه مانه سوال مه کوه لیونیه زه دا درته وایم د ما د موضوع مطابق ته وایې اشرف غني یوه غلطي کړې ده امرالله صالح د یوه غلطي کړې ده محب د یوه غلطي کړې دلته زه درته پنځوس قطاروم اوس شاهین صاحب شاهین صاحب زه تاله خپل معاونیت نه لرې کوم ښه شاهین صاحب راغلی ده نه نه دې لرې کوم ودرېږه وروره یو دقه صبر وکړه ښه زه به دلته شخصي ته ما ته نه غواړم چې دلته بحث بلې خوا ته لاړ شي چې ته مانه دا پښتنه کې اسلام تعریف کاو پنځه بناوې راته وایه کلمات تیر که دغه شی باندې دلته چې کله ما موضوع دا ولي کله بیا درته ټول وایم او کوم زده نو درته وایم نه مې دي زده دا ما د پنځه بنا او پښتنه نه د کړې ما د اسلام حکم درته کړې اسلام حکمونه سودي او تعریف یې کماته یو حکم یو حکم خو د اسلام جهاد ده یو حکم حکمونه څو دي یو خو جهاد د بهترینه حکم ده او سا خوندور حکم ده بل دا دا یو خو راځه چې عملي کو نور سره به بیا ګورو ولې د اسلام حکمونه ګوره ودرېږه لږ صبر لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه لږ صبر مایک د دې بان که دراندې شه مایک د نه خلاص نه کیاو د صبر وکړه اسلام حکمونه یا یا بل بل زبتا ته اله دغه وای مو درګه لک صبر کا رورا هشمک لک صبر کا تا نه جار سم دلته سټډیو ته راوستلې به دې حق ته نه لري چې ته ما نه سوال وکې په موضوع باندې برا سره غږیږي زړه دې داسې وزم درته لکه شړونګا غوندې یو څه وخړوم نه خلک وایي چې ځان نه یي جهان دې نه دغه واو ما همیشه ویلي چې افغانستان دې نه یي ځان دې نه یي د خوشحال خان خبره په یاد ده مغزه یې لا په ځای نه دي چا چې دې ولس سره سر په سنګ وهلی لیول څه یم سفیر په ایران کې یو شیل دی دا څلور ښه هله جمعات مو مناره نه لري زنده باد پکې ماشوم توندې سپاره نه لري آفرین هله میله د راکټ کور نه راوړه ورانه ډیره مو کتاره نه لري راشه دا لاس کوټ پری دا لاس کوټ لاس بس غلی د زله پر لملمه چې باران ووري کله آسمان نه څاڅکي نه پریوتل او بو باور کړو اوخ کې څاڅکي څاڅکي د توپک ماته شپېلې وشرنګوه د توت پر شنه څانګې ونڅوه چې ښوونځي ته ترې ټاللې جوړ کړو هله ګولۍ د ټانک راوخړه کوچنیواله کې اما بهترین ملګری خرکار سو نه رښتیا درته او اما اما سونه ډیر خوښېدل امر له مخ نه مخرمه خوښېدل ځکه امتل خو د زده ده وایي موږ سره سمه سیالي مه کړه، موږ خر په ورې خېژونه. دغه ده وروره اوس دې کې یوه غلطي وه که متعدد غلطیانې شاهین صاحب دا سړي سره لږه سلام علیکم مبینه اشرف غنی خو تاسو ما ته نشته تلای تا ته بچا جنرال صاحب باید چې موږ مداخله وکړو دغه سړی ډیر مخته مخته کیلی موږ ته وخت راکړي مهربونی ابوسین سر مهربونی مهربونی وغږی که دی د جهاد تعریف غواړي دی به اول موږ ته سوسیال تعریف کی یو ور به کلبسه راته تعریف کی یو ور به برګر راته تعریف کی بیا به موږ جهاد ورته تعریف کو ته د څوک یې او د چا زوی یې چې موږ ته د جهاد تعریف کو اول سوسیال تعریف که بیا موږ دا د جهاد تعریف کو ما د جهاد تعریف پوښتنه نه ما ورته ومل د اسلام حکمونه څو دي اسلام تا ته څو حکم کړی ده اسلام ما ته د لمانځو حکم کړی ده اسلام ما د کلمې حکم کړی ده اسلام ما ته د جهاد حکم کړی ده اسلام ما ته حج حکم کړی ده اسلام ما د روزې حکم کړی ده هغه پنځه بناوي دي هغه پنځه بناوي دي د اسلام حکمونه څو دي تا ته ځوان اسلام کې په اسلام کې اول حکم چې دا په اسلام کې جهاد ده په قران شریف کې درې سوه څو آیاتونه خا د جهاد راغلي دي تا ته د اسلام حکمونه نه دي معلوم پوس یو ته به ما ته جهاد کې ته ما ته دومره کلمه وایه ته د اسلام حکمونه اسلام حکمونه بس ذکر دي اسلام حکمونه دي ورسره شونګالي پښتنه وکړه ورس له شرنګاري پښتنه وکړه اسلام حکومت دی اسلام حکومت دی اسلام حکومت تم په اسلام په یږي سوسیال خوره زه سا تختو ورس خور به دغه غغه غي سوسیال خور خو بس بس بس خبرې مکه بویانه لچکه زه وایم د کابل مشران چې تاسو یادوي چې اول د اسلام زده کې اسلام زده ده او خبر دلته وایم چې عقلا که اسلام زده ده یا نه ده زده عقلا یو مشر خو لرو تاسو خو چې په اسلام پیږئ شریعت نه سي نه پیژوي مشر نه لري نو تاسو څنګه خبرې کوئ د دې جواب به زه ورکړم تاسو مشر د نوم خبرې وکي چې هغه کې څومره غلطیانې دي خو نشته مشر نه لري د امریکا د تابع ما ورته کړل د دې جواب به زه ورکم جنرال صاحب جنرال صاحب ما بند ستا غږ نه راځي عثماني صاحب اول خو سلامونه قبول ک بیا لاند جواب ورکوه مهرباني مشر مونږ لرو کې ټول ملګرو ته سلامونه وایم هم د شتو ملګرو ته هم اوریدونکو ته بیا د ورور ته دا وایم چې ورور موږ مشران کنه لرلای دا دومره بزرګونو لخر بچا رهبری کولای دا دومره لوی لوی علما به چا راټولولای دا دومره مجاهدین به چا راټولولای دا شل کاله شل کاله به د امریکا او د ناتو په مقابل کې څوک جنگیدلای دا دا دین به خلکو ته چا تبلیغولای دا زمونږ مشران دي دا زمونږ مشرانو اثر ده ستاسو مشران دی دا ته چې مشر مشر ورته وایي په خدای یقین وکړه د دې نه زمونږ یو ادنا مجاهد هم د دین ډېر تعلیم لري هغه هغه مجاهد هم ښه پوهېږي دې مشرانو خو ستاسو مشرانو خو لمونځ هم نه دی زده کلمه یې هم نه دی زده مناسک د اسلام خو لا څه کوي شعار د شعار د اسلام دا هم شاعر د اسلام نه دی ورته معلوم تقدس دی اسلام نه دی ورته معلوم په کوم ځای کې دوی څه شي کړی دي کو امر الله دی وګوره چې آیاتونه غلط وایي اشرف غنی دی و غلطی نه دوی نه درې نه په هر مجلس کې چې راضی غلطي زمون مشران الحمدلله هغه چې مایک ته ودرېږي بغیر د لیکلو نه بغیر د کتابت نه هغه داسې غږیږي لکه سوتیان هغه واقعا چې چې چې چې برجستانه تقان دي د خبرو د تقریر د بیان ربط او تسلسل لري ستاسو د مشرانو هغه لیکلي که دوی بیانونه هم نشي ویلی دا خبره خو بيخي ما کوي تاسو باید په خپل مشرانو باندې و شرمېږئ په خفا شئ او تاسو څومره ټیټ خلک چې دومره ټیټو خلکو پسې روان یې یقینا دا تاسو ستاسو بې حیثیتي او ستاسو ټیټوالی ثابتېږي د دې نه چې تاسو داسې قسم مشران لرئ زموږ مشران خو شیوخ دي علما دي د دین د دین ستنې دي رڼاګانې دي زموږ په مشرانو باندې ته څنګه تنقید کوي عجیب خبره نه ده دراندیش صاحب چې تر هغه پورې صاحب د دین ستنه چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو په شریعت پوهیږئ شریعت نه خینه پیځوي عجیب خبره ده شریعت پوهیږئ شریعت نه سینه پیځوي په دې پیګه چې قران کریم کې راغلي چې د مسلمان وژنه عثماني صاحب کله دنه پوښتنه کې د شریعت د تعریف کې د شریعت تعریف کې دا څه پته کیږي خو دومره پوه شولم چې تا وویل چې په شریعت نه پوهیږي شریعت غواړي مونږ په شریعت نه پوهیدا بیا مو شریعت هم نه غوښتو مونږ په شریعت نه پوهیدل بیا مو شریعت هم نه شو تطبیقولای کته وایي چې شریعت پوهیږي عثماني صاحب په شریعت پوهیږي په شریعت پوهیږي ته وایي چې د مسلمان وژنه په شریعت کې حرام ده عثماني صاحب په شریعت پوهیږي د شریعت بر کارونه کوي قطعا نه خدای دې نه کی موږ چې د جهاد کوو د دې لپاره کوو چې الله رضا کوو د کابل ادارې مشران باید د اسلام لمړني اصطلاحات زده کړي هغه نه وروسته د قرآن او د حدیث خبرې کوي له امریکایانو سره د شوي تړون مطابق که خبرې کوي ودی کی کنې د اوربند چغې دی نه وهي خلاص په دې کې څه ویل لرې که نه ویل داسې لرم مبین صاحب که چېرته دا سوله رانغله د دې د دې ټولو لامل تاسو یاستئ بالکل کدا سولا کدا سولا کورا نه نه دا دا ممزرما ټول زما د څه کیږي ممزرما نه ممزرما ټول زما وسته په ټول نظام کې یو مولا وزیر نشته په ټول پارلمان کې لس علما مونږ ته نشي پیدا کولای په ټول والیانو کې دوه مولایان نشته نیم زرما وستاده او که هغه وخت وه په ټولو څلور درش ولایتونو کې دوه والیان ملایان نشي پیدا کولای د کابل د ګډاګي ادارې دی وي خو ملا پیدا کړه ته پکې نشته د د شرنګا بډنګا شټاسری په ټول مشاور وزیرانو کې یو ملا نشته وخت چې بیا حکومت د وینو په تویولو د سرونو په شیندلو په درنې قربانۍ باندې د امریکا په شړلو باندې نظام د طالب لاس تلویږي ته بیا څه فکر کوې چې شړونګا به د ما ولسمشر وي ته څه فکر کوې چې له غرب نه راغلی یو سیکولر به د ما وزیر وي ته څه فکر کوې هغه څوک چې په اروپا کې سپي مینځل سوسیالو ته ناستو هغه به د ما د پارلمان رئیسي ته څه فکر کوې هغه څوک چې د امریکانو تشنابونه پاکول هغه به د پارلمان رئیسي ته څه فکر کوې د طالبانو د یو رئیس موټروان د طالبانو په وخت کې د یو رئیس موټروان هغه به د سنا د مجلس رئیس وي کله وهاشه دا کېدنی شي د تا په نظام کې علما زندان ته ځي د تا د اشغالګرو په حکومت په پیدارې کې د صلیبیانو ګډاګۍ اداره حافظان د قرآن لاستړلي زندان ته بیا یایب شهادت رسوي مدرسې بمبارې په پانتون حمله د پانتون په شاګردانو باندې زم در سره ژاړم اوښکې تویوم لیکن په مدرسې چې بمبار کیږي مونږ یوازې ژاړو مکتب چې ورانیږي شاګرد په شهادت رسیږي زم در سره ژاړم منبر چې په شهادت رسیږي مونږ ټول تاسو مزه کوي تاسو ورته لواتت خانه وای مونږ هغه ژړا یوازې کوو فرق د ما او د تا دومره ده ته سیکولر له پانتون نه فارغ په علماو تخت و تاج کوې ته سوسیالو ته ناس په اروپا کې سپي مینځې مدرسو ته لیواتت خانې والې تو خو زه دې بیا هم زغمم سینې ته دې رانږدې کوم چې ته مې یو افغان وروره ته د طالب په تور باندې خلکو ته شل کاله د زندان قید ورکوي په شهادت رسوي په جسدونو باندې دارې کوي د شهیدانو جسدونه په تبرونو باندې وهي په ټانګونو پورې کش کوي ما سره داسې بګنونکي تصویرونه دي چې انسانیت ترې نه شرمېږي زه به تاسو ته دا اوس په دې لایف خپرونه کې وښیم لیکن ضمیر می دا نه مانی هغه ظلم وحشت چې تاسو کړی او کوی لیکن طالب برعکس هغه څوک چې د توپک شپېلې لا ګرمه ده پنځو زر افغانۍ هم ورکوي وایي زه کور ته لاړ شه توپیر دومره زیات ده ته د جماعت او د منبر دښمن روزل شوی ته د قرآن او حدیث دښمن روزل شوی وي ته چې په جماعت حمله کیږي قرآن کریمونه په وینو سره وي تا هغه ملا او شاګرد تروریست بولې توپیر دومره زیات ده لطفا موضوع باندې راشه موضوع باندې څه ویل لري لمړنی اندغه ما ویل دی مبین صاحب اندغه ما ویل دی چې سید تاسو په شریعت پیږی کې موږ مشران نه پیږي خو اقلا احترام ورته لري تاسو ورته احترام نه لري موږ مشران الحمدلله په شریعت هم پوهیږي نظامی جنرالان هم دي ځکه چې د امریکا هم ته موږ په ستر لکه غواړي چې چې نه ودرېږه ودرېږه ودرېږه د موږ مشران شیخ الحدیثان هم دي نظامی جنرالان ځکه دي چې د امریکا امپراتوري ته ماته ورکړه سیاستمداران او دیپلوماتان ځکه دي چې د امریکا ټوله پالیسي دار او مدار کړه دیپلوماسي یې ترنه وګټله ښه بهترینه سفارتکاران دي د نن عصر ملایان په هر څه باندې پوهیږي ترڅنګ د دې چې د قرآن او د حدیث دکتورا لري یو ښه جورنالیست ده یو ښه سیاسي ده یو ښه نظامی ده یو ښه پلار ده یو ښه روزونکی ده ښه د اخلاقو یوه نمونه ده لیکن برعکس دي تا مشران چې نه له دین نه خبر دي نه شاعران دي نه فیلسوفان دي نه په خبره پوهېږي تش د امریکا نانځه کې د امریکا ډول ته ګډېږي د تو د ټانګ مرمۍ راوخړه وه خر مې په ونه خېژولی او نواسه یې خدا او دا دا څه اپلاتې وایي په څه شي پوهېږئ تاسو کم از کم چې په دین نه پوهېدلی په سیاست خو پوهېدلی سیاست خو مزده وای په څه شي پوهېږئ منم چې په دین پوهېږي خود به په دین پوهېږي الحمدلله مایک خلاص کا نور کوم سوال لرئ نور ملګرو نور ملګرو ته وخت ورکړئ د نور ملګرو ته وخت ورکړي کې وساته د د د د لندن د دوه نفره ګوند محترم مشر فهیم وردک صاحب سلام علیکم دی او خو دې دوی یو دوه نفره درې نه سما یک مخلاص کې فهیم وردک صاحب لطفا هیله مننه مننه مایک خلاص مننه مننه مایک مو خلاص کړ ډیره زیاته مننه زما غږ غلط چې پیکو ورکړي خبره پې کوي کامره خلاصه کړه کامره زما غږ اورئ تر هر څه د مخه تاسو ته تاسو ګډونوالو ته بیا د عامونه تر